Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan ajoyib bir yangilik haqida gaplashmoqchimiz. Xo'p. Buning uchun e, biz ya'ni bu, bu yangilik Google bilan bog'liq. E, biz shunchaki telefonimizda yoki kompyuterimizda foydalanamiz. Buning uchun shu Google ga kiramiz. Mana Google ga kiramiz va e, Ramazon deb yozamiz. Mana mana kirsak aziz do'stlar, mana mana singari e, belgi chiqyapti. Kompyuterda ham chiqadi bu belgi. Bu e, kompyuterda mana bu yerda chiqadi. Telefonda, telefonda mana bu yerda chiqadi. Kompyuterda esa bu yer chiqyapti. Bu ya'ni Ramazonga tabrik desa ham bo'ladi mana ramazonga e, tabrik sifatida logotip mana yaqinlashtiradigan bo'lsak e'tibor bersangiz mana oila xursandchiligi aks etgan mana bu yerda e, hamma jamuljam davrada mm, mana endi pastroqda esa mana bu qismga bosadigan bo'lsak mana buni singari bizga e, yangi oyna ochilyapti va bizga aytilyaptiki ramazon oyi yangi oy chiqqandan keyin boshlanadi topa olasizmi deyapti endi biz buni sinab ko'ramiz bu ham e, bu google uchun google e, ramazon oyi uchun googledan tabrik sahv rosa xursand bo'ldim bundan mana hozir topishga harakat qilib ko'ramiz. Raketa mana e, Ramazonda yeyiladigan o'sha mashhur xurma. Mana Ramazon e, oyini topdik mana. Mana topdingiz, sizga va yaqinlaringizga Ramazon karim muborak bo'lsin deyapti mana. E, Fonuslar va yangi oy mana qiz va ota bolani logotipi Man bundan juda katta motivatsiya oldim. O'ylaymanki, bu sizlarga ham motivatsiya juda yoqadi. Bu endi Google'ni yanada oramizga kirib, yanada qadrdonimiz bo'lib borayotganidan dalolat beradi. Google yanada o'z ustida ishlayotganini natijasi desak ham bo'ladi. Chunki bu Google'ni shu nima desa bo'ladi boshlig'i ya'ni sundar pichay shu har bir xalq madaniyatini alohida o'rganib uni xalq madaniyatini targ'ib qilib bayram kunlari xotira va mustaqillik kunlarini alohida e'tiborga olgan holda o'rganib chiqish chiqish natijasi mana shunga singari Э, yangiliklar bo'lyapti e'tibor bergan bo'lsangiz e, sakkizinchi marta ham e, shu butun dunyo xotin qizlar bayrami munosabati bilan bitta xotin qizlar animatsiyasini e, animatsiya shu google yozuvini o'rnida chiqib turdi xuddi mana shu mana shuni mana shu oilani o'rnida xotin qizlar logotipi chiqib turdi Э, sakkizinchi marta va e, o'zbekistonga ham e, juda katta motivatsiya bo'ldi ya'ni birinchi sentyabrda mana bu yerda o'zbekistonni bayrog'i bir kun porlab turdi e'tibor bergan bo'lsangiz e, bu yanada nima desa bo'ladi o'zbekistonga ham butun dunyo davlatlariga yanada yanada nomeradin bo'lish uchun e, shu brauzerlar ichida keyin yanada kengaytirish uchun kam startapni yanada rivojlantirish uchun e, buni shuni singari e, nimalar qilinyapti yangiliklar qilinyapti man bundan juda xursand bo'ldim mana shu logotip qo'yilgandan buni man avvalgi kuni ko'rib qoldim ya'ni googlega shunchaki e, telefonimni ko'rib qoldim buni e, qidirib yozayotganda shunchaki o'zim e, qidirib qidiruv so'zlarini yozib turgandim keyin ramazon yozuvini yozganda shunaqa chiqdi va sizlarga ham shuni ulashay degan maqsadda buni video tayyorladim o'ylaymanki bu video sizlarga ham ma'qul bo'ladi inshaalloh mana aziz do'stlar videoni qo'ldan kelgancha Э, tarqatishga harakat qiling э, barcha musulmon birodarlarimiz muslima singillarimiz va opalarimiz э, ko'rib bundan ham motivatsiya bahra olishsin ho'p buning uchun siz shunchaki videoga layk bosing fikr mulohaza yoki savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring shun singari qiziq va foydali ma'lumotlardan bebahra qolmaslik uchun shunchaki kanalimizga obuna bo'ling va darhol siz ham kompyuteringiz yoki telefoningizga kirib mana shuni sinab ko'ring yuz foiz javob beraman xudo xohlasa sizda ham albatta o'xshaydi rahmat hammaga